Habari za wakati huu ndugu zangu wa Tanzania ambao natufuatilia mubashara kupitia Azam TV. Awali ya yote tuwaombe radhi kwa kuchelewa. Tulipanga tuanze mkutano wetu saa tano kamili, lakini kwa sababu zilizo nje uwezo wetu imepelekea kuchelewa kidogo. Kwa hiyo mtuie radhi, lakini kwa sasa tuko tayari kuwajulisha Watanzania nini ambacho tumepanga kuwaambia. Kikubwa ni kuelezea maandalizi yetu kuelekea mchezo wetu dhidi ya Wydad Casablanca, na mara nyingi kwenye mikutano kama hiyo huwa nakuwa peke yangu kwenye kuelezea maandalizi, lakini safari hii kuna ongezeko la watu hapa, ni kuashiria kwamba lipo jambo kubwa jingine kuelekea katika mechi hiyo, lipo jambo bora zaidi kuelekea katika mchezo wetu. Kushoto kwangu yuko CEO wa klabu ya Simba ndugu Imani Kajula, naye tumeungana naye kwenye mkutano huu ambapo atakuja kutueleza kwa upande wake nini kuelekea mechi yetu dhidi ya Wydad Athletic Club. Lakini kulia tunaye mdhamini wetu kampuni ya michezo ya kubashiri Tanzania Embet, ambao ni wadhamini wakuu wa Simba Sports Club, wadhamini wa bilioni 26.1 yuko hapa naye vile vile uh, muda ukifika atakwenda kumsikia anatuambia nini kuelekea mechi yetu dhidi ya Wydad Athletic Club. Lakini kiujumla tu tutoe e, taarifa ambayo inahusiana na maandalizi kuelekea mechi yetu dhidi ya Wydad, mechi yetu ya robo fainali. Mechi yetu dhidi ya Wydad Athletic Club itakuwa ni tarehe ishirini na mbili kwa maana ya siku ya Jumamosi na mechi hii itapigwa majira ya saa kumi kamili jioni katika dimba la Benjamin Mkapa. Nyote mnakumbuka ya kwamba mechi zetu za hatua ya makundi zote tulicheza majira ya saa moja jioni na mashabiki wengi wa Simba walitamani kuiona Simba ikicheza mida ya saa kumi, lakini tukawaambia kwamba kwa ukubwa wa Simba tunapaswa kucheza muda wowote ule na tupate matokeo. Yaani isiwe kwamba e, ili tushinde ni lazima tupewe muda fulani ama tucheze muda fulani, na imedhihirika hilo. Mechi zetu zote za makundi tumecheza saa moja na tumefanikiwa kuingia hatua ya robo fainali, lakini mechi hii dhidi ya Wydad Athletic Club tumepata muda wa saa kumi kamili jioni, na hii ni baada ya kuomba CAF bane, mechi yetu hii kwa kuwa itakuwa ni siku ya sikukuu, tunaomba iwe majira ya saa kumi ili kila mwana Simba, kila Mtanzania apate nafasi ya kuja Benjamin Mkapa kuja kumwona mnyama anafanya yake. Kwa hiyo CAF wametukubalia na wameturuhusu mechi yetu itakuwa ni saa kumi kamili jioni kunako dimba la Benjamin Mkapa. Kikosi chetu kimeingia kambini hii leo e, majira ya saa tatu na nusu asubuhi maalum kabisa kwa ajili ya kuanza maandalizi hayo baada ya mchezo wetu wa mwisho wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara dhidi ya mtani wetu ambao tulimpelekea moto goli mbili kwa sifuri. e, siku iliyofuata kwa maana jana Jumatatu, vijana wakapata muda wa kupumzika. Wamefanya kazi kubwa, kumnyoa mtu sio jambo dogo. Kwa hiyo tukapa muda wa kupumzika, wa relax, wa enjoy, wajiandae kisaikolojia, kwa sababu jambo kubwa zaidi lipo tarehe ishirini na mbili. Kwa hiyo jana wakapumzika vijana, na hii leo saa tatu na nusu asubuhi vijana wote wameingia kambini na saa kumi kamili jioni tunaanza programu ya mazoezi katika uwanja wetu wa Mo Simba Arena kule Bunju. Kwa muda mrefu hawajaonekana baadhi ya wachezaji na maswali yamekuwa mengi, yuko wapi, yuko wapi? E, kubwa likiulizwa kuhusiana na Sadio Kanuti hajaonekana tangu mechi ya mwisho ya hatua ya makundi dhidi ya Raja Casablanca, hajaonekana kwenye mechi e, mbili dhidi ya Ihefu na hajaonekana vile vile kwenye mechi dhidi ya Yanga. Sadio Kanuti amekuwa na majeruhi, anasumbuliwa na nyonga na amepatiwa matibabu kwa muda wote huu ambao amekuwa nje. Hivyo hii leo Sadio Kanuti atawasili kambini atakutana na madaktari wamwangalie amefikia wapi kwenye majeraha yake, kwenye maumivu yake, na madaktari wakijiridhisha kwamba yuko fiti kuendelea na mazoezi, basi hii leo ataanza rasmi kufanya mazoezi kuelekea katika mechi yetu eh, dhidi ya Wydad. Vivyo hivyo kwa Aish Salum Manula Tanzania One aliumia kwenye mechi yetu dhidi ya Ihefu kombe la shirikisho la Azam Sports ali akashindwa kuendelea na mchezo ule, kwa hiyo akaukosa mchezo wa ihefu wa marudiano kule Mbarari, akaukosa vile vile mchezo wa watani wa jadi, na hileo Aishi Manula atawasili kambini, madaktari watamwangalia. Kesi ya Aisha Manula madaktari wataangalia anaweza akapona hivi hivi kwa matibabu ama afanyiwe upasuaji. Na taarifa rasmi kuhusiana na Aisha Manula itakuja baada ya kuwasili kambini na madaktari kumfanyia eh, vipimo vya awali ili tujiridhishe kwamba anaweza kuendelea kuitumikia Simba kwa wiki hii ama mpaka afanyiwe afanyiwe upasuaji. Kwa hiyo eh, kuhusiana na hali ya wachezaji hawa wawili ambao wamekuwa wakiulizwa muda mrefu status yao iko hivyo. Augustin Okra alishapona, ameanza mazoezi tangu wiki iliyopita, lakini hakuwa fit kuweza kucheza mechi hizi mbili, na wengine wote wako timamu na wote wameingia kambini hii leo kwa ajili ya kuanza maandalizi ya kwenda kumnyoa Wydad Athletic Club. Mechi yetu kwa mujibu wa maelekezo ya CAF itachezeshwa kwa kutumia VAR kwa maana ya video assistant referee. Mechi zote za hatua ya robo fainali zitatumia VAR na tayari e, mipango na maandalizi yote kwa ajili ya teknolojia hiyo kutumika imeshafanyika na waamuzi kwa ajili ya kusimamia VAR wanatarajiwa kuwasili hiyo kesho. Muda si mrefu nitawapa majina yao. Wapinzani wetu Wydad Athletic Club ama Wydad Casablanca wanataraji kuwasili kesho majira ya saa tano asubuhi na watawasili hapa Tanzania wakiwa na msafara wa watu hamsini wakiwa kwenye ndege yao maalum ya kukodi. Kwa hiyo kwa wale ambao wangependa kwenda kuwapokea kama ulivyo utamaduni wetu bora wa Kitanzania wa kuwalaki wachezaji saa tano asubuhi watakuwa uwanja wa ndege wa Julius Nyerere Terminal 3. Waamuzi wa mchezo wetu wanataraji kuwasili kesho na waamuzi wanatoka katika mataifa mbalimbali mbali. Eh, e, safari hii ni tofauti kidogo, tumezuia waamuzi pea tatu wanatoka sehemu moja, lakini waamuzi hii waamuzi hawa eh, wa safari hii kila mmoja anatoka katika nchi yake. Eh, mwamuzi wa kati anatoka Senegal, anaitwa Noh Bangora ndo atakuwa center referee akisaidiwa na Ado Herman Desire, huyu ni mwamuzi kutoka Ivory Coast. E, mwamuzi msaidizi namba mbili ni Makwete Ndiaye, naye vile vile anatoka Senegal. E, match commissioner wa mchezo wetu anaitwa Mike Leti anatoka Uganda na GC wa mchezo huo kwa maana general coordinator anatoka Afrika Kusini, anaitwa Joshua Robert Kinip. Waamuzi hawa wote wanawasili kesho, lakini waamuzi wa VAR ni Mahmud Ashur ambaye anatoka Misri, naye vile vile anataraji kuwasili kesho, pamoja na Jibril Kamara kutoka Senegal naye vile vile anawasili kesho. Huyu atakuwa ni mwamuzi msaidizi wa VAR. Kwa hiyo eh, hiyo ndo taarifa fupi kuhusiana na, na, na mchezo wetu eh, dhidi ya Wydad Athletic Club. Kuelekea katika mchezo huo tayari tiketi zimeshaanza kuuzwa na tiketi tumeweka tiketi tumeweka bei ya Mtanzania tukifahamu ya kwamba siku hiyo itakuwa ni siku ya sikukuu, mambo ni mengi. Kwa hiyo tumeweka bei ambayo kila mmoja ataweza kuafford, ataweza kumudu, ataweza kuja Benjamin Mkapa kuja kumwona Simba akitafuta rekodi yake ya elfu mbili na tatu ya kumvua mtu ubingwa. Kiingilio kima cha chini ni shilingi tano elfu, shilingi elfu tano e, ikifuatiwa na shilingi elfu kumi, elfu kumi na tano, elfu ishirini na elfu thelathini VIPA. Hizo ni tiketi ambazo e, bei yake e, inapatikana zinaanza kuuzwa kwenye mitandao mbalimbali mbali lakini tupo na package zetu za kisimba simba ambazo zinapatikana kuelekea kwenye mechi hii. Package ya kwanza ni mnyama package ambayo tuli introduce kwenye mechi yetu e, dhidi ya Yanga na imefanya vizuri sana, watu wameipenda mno kwa sababu inawarahisishia mashabiki kununua tiketi kwa pamoja lakini vile vile inawarahisishia mashabiki kukaa sehemu moja na kucheers pamoja. Kwa hiyo eh, tiketi za mnyama package ni tiketi za marafiki, ni, tipek, ni tiketi za washikaji, ni tiketi za mashosti, ni tiketi za masela. Kwa pamoja wananunua tiketi yao, wanakuja wapi? Benjamin Mkapa. Mnyama package eh, haina kiwango maalum, naweza mkawa mmejikusanya marafiki kumi mkaamua kununua mnyama package ya shilingi elfu tano inaswihi, inaruhusiwa. Mnaweza mkajikusanya marafiki kumi na tano mkanunua mnyama package ya shilingi elfu kumi inaswihi, inaruhusiwa. Mnyama package mnaweza mkajikusanya mkanunua VIPA ya shilingi elfu thelathini inaruhusiwa kabisa. Kwa mnyama package haina kiwango maalum ni nyinyi mnataka kununua tiketi gani ili marafiki mkakae pamoja. Kwa hiyo kwa yule ambaye anahitaji mnyama package, tutatoa namba ya simu ili uweze kupiga ununue tiketi yako, na mara nyingi kumekuwa na usumbufu wa kununua tiketi nyingi kwa mtu mmoja, yaani ukienda kununua tiketi kwa mtu wa Ncard mmoja unataka tiketi kumi, kunakuwa kuna shida kidogo pale, lakini kupitia mnyama package ambazo tiketi hizi unazipata kwa urahisi kweli kweli. Ukipiga simu unataja idadi yenu, alafu e, tiketi gani ninahitaji, tunakununulia tiketi yako, unatuma hela yako, tunakwambia njoo makao makuu ya mnyama uje uchukue tiketi yako. Yaani unapata tiketi yako kwa, kwa utulivu na amani ya hali ya juu. Hiyo ni mnyama package. Lakini tunayo Simba Executive ambayo hii nayo imekuwa eh, Q imekuwa imekwenda kukata eh, kiu ya watu wengi wa maofisini ambao walikuwa siku zote wanahitaji kwenda uwanjani lakini walikuwa wanakosa eh, nafasi sahihi ya kununua tiketi. Eh, Simba Executive Tickets hii ni maalum kwa ajili ya makampuni, kwa ajili ya mashirika, kwa ajili ya mataasisi, na tayari tangu jana tumeshaanza kupeleka mialiko kwa makampuni, maofisi, mataasisi mbalimbali kualika ya kwamba wanauziwa Simba Executive Tickets. Simba Executive Tickets, tiketi moja ni shilingi elfu ishirini kwa kampuni ambayo itanunua tiketi za watu ishirini watapewa car gate pass, kwa maana ya kibali cha kuingiza gari ndani ya uwanja. Kwa hiyo kama wewe una kampuni yako na ofisi yako na taasisi yako ama una tawi lako, unahitaji Simba Executive Tickets, tuwasiliane tukuuzie tiketi zako, alafu siku moja kabla mchezo tutakupigia uje uchukue kibali chako cha kuingiza gari uwanjani. Kwa unaingia pale uwanjani Benjamin Mkapa ukiwa umerelax namna hii, unakwenda kumwona mnyama anakwenda kufanya balaa lake. Hiyo ni Simba Executive Tickets, lakini tunayo Platinum kwa ajili ya vibopa, kwa ajili ya watu wenye mpunga mrefu sio lazima wenye mpunga mrefu, ukijichanga tu, maisha ndo haya haya. <laughs> Platinum hii ni special package bei yake ni shilingi laki moja na nusu. Usishtuke, ni hela kawaida watu kwenda kuiona Simba yao. Hii unapata package maalum kutoka Simba Sports Club, lakini vile vile unapata usafiri kutoka Hayat hotelini kuelekea uwanjani kwa king'ora cha polisi, unapelekwa mpaka uwanjani. Yani kama kunaga msafara eh, wa waheshimiwa wakiwa wanaelekea zao bungeni ama kwenye shughuli zao mbalimbali za kitaifa ndivyo mtu wa platinum anapata status hiyo. Unachukuliwa Hayati Regency kwenye usafiri klasiki kabisa, unatulia zako, unapelekwa mpaka Benjamin Mkapa, unaingia uwanjani, na ukiwa Benjamin Mkapa unapata kila hitaji ambalo unalihitaji. Chakula kwenye laki moja na nusu yako unapata, vinywaji ndiyo usiseme, niwaibie tu siri, watu wa platinum huwa wanawaka kweli kweli. Kwa hiyo unapata vinywaji, unaburudika, unamuona mnyama kwa shilingi laki moja na elfu hamsini. Bahati iliyoje! Mnyama simba anacheza, alafu umelipa laki moja na elfu hamsini tu kumuona Kibu Dennis. Kwa wale wanaohitaji platinum, and this is very serious note, wanaohitaji platinum, mpaka jana kabla hatujatangaza rasmi hileo, tulikuwa tumeshauza platinum thelathini na mbili na hizi huwa ina idadi ndogo tu ya watu mia hamsini. Kwa jana tu peke yake Jumatatu watu wakawa wameshalipia watu thelathini na mbili. Kwa anayehitaji platinum tunawaomba sana, kwa anayehitaji platinum aweke oda yake sasa, muda ni huu wa kufanya wa kuweka oda. Hata kama hauna hela kwa muda huu, lakini unayo hiyo nia, ni bora na ni vema ukaweka oda yako mapema, tukaandika jina lako alafu muda ukifika utalipia, kwa sababu demand ya platinum ni kubwa mno, na tusingependa wale wenye nia wakakosa hii huduma. Kwa hiyo eh, namba za simu kwa ajili ya executive, kwa ajili ya platinum na kwa ajili ya mnyama package, wacha niitaje. Namba ya simu ni sifuri saba nne mbili sifuri saba nne mbili saba saba moja tatu moja moja. Hii ndio namba ambayo ukipiga unapata huduma tatu. Unapata huduma ya mnyama package, unapata huduma ya Simba Executive Tickets na unapata huduma ya Platinum Tickets. Kwa hiyo ukipiga simu atapokea mdada mmoja mzuri mweupe atakwe, utamweleza unahitaji tiketi gani, na yeye ataandika patikula zako. Muda ukifika, utaambiwa njoo uchukue tiketi zako. Ndugu zangu wanahabari, tunakwenda kucheza mechi yetu dhidi ya Wydad Athletic Club ama Wydad Casablanca. tuambie tu ya kwamba hii ndiyo mechi kubwa wiki hii barani Afrika hakuna mechi nyingine kubwa barani Afrika kama hii wiki hii. Ziko nyingi, lakini kubwa ni hii. Kwa nini kubwa? Kwa sababu ni bingwa mtetezi wa kombe hili Wydad anakuja kucheza dhidi ya mnyama. Kwa hiyo macho ya Afrika nzima yako Benjamin Mkapa tarehe ishirini na mbili. Wanataka kumwona, je, Wydad atafanyaje? Atakwenda kutetea taji lake? Ndiyo maana attentions ya Afrika nzima iko Benjamin Mkapa siku hiyo, na maana tunasema ya kwamba hii ndiyo mechi yenye hadhi kubwa kabisa barani Afrika wiki hii. Hii ndiyo mechi ambayo Waafrika wote waishio Afrika na waishio katika mabara mengine wote wanataka kuona mechi hii inakwenda kuishaje, lakini vile vile ukubwa wa mechi hii watu wanataka kumwangalia mnyama atarudia historia yake ya mwaka elfu mbili na tatu, historia ya kumvua mtu ubingwa elfu mbili na tatu waandishi wengi wadogo wadogo bado pengine mlikuwa hamjazaliwa ama mmezaliwa lakini wadogo bado eh. Ukweli ni kwamba mwaka elfu mbili na tatu Simba Sports Club tulipangwa na Zamalek, Zamalek ya moto kweli kweli, Zamalek haishikiki, Zamalek bingwa Afrika, Zamalek alikuwa anapiga kila mtu, Zamalek akapangwa na Simba Sports Club. Kila Mtanzania akawa ameshaiondoa Simba mashindanoni, kasoro Simba wenyewe tukaamini tunavuka kwenda hatua inayofuata. Ngoma likapigwa hapo shamba la bibi